hello and welcome friends My SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की है तो माई एसक्यूएल में खास क्या है क्या सिखाऊंगा आज देखिए माई एसक्यूएल के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ, एक कमांड है जिसका नाम है ट्रंकेट तो ट्रंकेट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न ये कि ये जो कमांड है ट्रंकेट ये किस तरह के कमांड में आता है ये स्टेटमेंट है ट्रंकेट तो ये ट्रंकेट स्टेटमेंट हम किस कमांड के अंतर्गत लिखते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो ये जानना होगा ठीक है तो ये जान लीजिए कि ट्रंकेट जो होता है वो डीडीएल में आता है किस में आता है डीडीएल कमांड में आता है ठीक है डीडीएल होता है डीएमएल होता है टीसीएल होता है डीक्यूएल भी होता है तो अभी ट्रंकेट कमांड किस में आएगा डीडीएल में आएगा ठीक है तो ये याद रखिएगा कि ट्रंकेट किस में आएगा डीडीएल में आएगा ओके और डीडीएल में जब ट्रंकेट आएगा तो इसका यूज कैसे करेंगे ये भी देखना होगा तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो टेबल होनी चाहिए हमारे पास तो देखिए हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा रखे हैं ठीक है अब यहाँ पर हम ट्रंकेट को यूज करके देखते हैं जरा कि ट्रंकेट ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है ठीक है तो ट्रंकेट यूज करना है कौन सा कमांड यूज करना है ट्रंकेट ध्यान दीजिएगा ड्रॉप नहीं यूज करना हमें क्या यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ट्रंकेट ही यूज करना है ठीक है तो चलिए ये ट्रंकेट को यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डीडीएल कमांड ट्रंकेट ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है ये भी याद रखिएगा तो यहां पर क्लिक करना है और लिखना है ट्रंकेट इस तरीके से लिखिएगा ट्रंकेट और ट्रंकेट लिखने के बाद टेबल का नाम तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम क्या है टेबल का नाम है school T S C H double O L T school T और यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा अभी देखिए ये लिखा हुआ है query okay zero row affected अभी इस टेबल का नाम क्या था स्कूल टी तो अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आया है चलिए इस टेबल को सेलेक्ट किया जाए अभी तक तो कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन चलिए सेलेक्ट करते हैं शायद कुछ चेंजेस हमें पता चले तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूल और फिर यहाँ पे दे देंगे टी और टर्मिनेट करेंगे तो देखिए बता रहा है एम्पटी सेट यानी कि जो भी इसके अंदर की चीजें थी चाहे वो डेटा टाइप था चाहे वो रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कराए गए थे चाहे जो फील्ड नेम थे सारे के सारे डिलीट हो गए यही होता है ट्रंकेट कमांड और ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड होता है आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी